buluno yabala ennaku zo neziyitamu abantu bazaala ku myezi mwenda oba kkumi wayisaamu emyezi e, ena akusabye dna oganye senga yasoba dda nogikola ligale naye oganye gwekkirizaye buluno akole dna ekintu kigwe yes si yasose naawe abayimbi bwe abantu bonna bavanyalandomusex omuntu n'amaana najja nagamba eh, nazaala nazaala nazaala katata wange yewoyowomugamba omuzaali dakkiriza kubanga talina budde bwa dna biteeka awo gwomanyi yes naye abantu bona ne babeera era buluna akola ebirungi bingi naye omuntu ekintu kimu ne mutandika mwenna okisakolingako buluno si muntu mubi infact nze embeera ne buluno muga buluno beerako ngaabavubuka beeramu akabadima waa wow. talina kintu kyonna kyakola kikyamu luno ayagala abeera eka luno ayagala agere ku kyaki luno ayagala ayambe abanaku omutima gwe munene nnyo ku ki kyasobola okukola tasobola kwegaana musaayi gwe ekyo tekisoboka aa tasobola ng'alina n'abantu abavayo olw'okumwagala n'empisa ze ne bamugjako nobuya buluno tasobola kwegaana mwana naye ne bava nesa beetereeze buli kyalabye n'anywa ogubutono nagejjaka ogubas nayagala okwepatiika benabagamba yambala engoye ezikunyumira yenna olwokuba baleeta obupala otipa nalyoka ateeka muli nabutobuto gwalidde ensangi baba nabutobuto emabega yalidde ensangi bulunoke you did well to take ti oyo abo batta bulandi bavanesa sisha n'abafuukira sisha nebbiya namala neyeerabira tamanyi mutuufu taatawani kanesibe ku bulu bawala bangi nya n'abakazi mu afirika bafa n'ebyama nga gye bagaba abaana si ye bataata baabe lwakubanga batula ne bakalikyuletinga afuna sekisi ne musa n'afuna sekisi ne dankani n'afunanga sekisi ne luhwanga kasitakumu abasatu omu ayitamu omugweye gweye kamba bantu bangi nnyo wano dna nefuuka kompalusa lwolaba amayumba olaba abakazi abayinza okwegaana dna ne bateeka etteeka nti dna etteeka olaba bamaama baffe basenga baffe ngaagaanira ddala kuba waliwo abantu abateeka abaana mu maka pamanentire africans we don't do dna bizze kati abasiraamu n'obagamba amaka gaabwe bakole ddiini bagaanaga ojja kunzitira amaka kuba bangi bakimanyi abaana abamu mumaka si baabwe naye fo hamone abaleka ne mukula kulya na kusasula fees siraamu ebabisobola naye ng'ogenda gwe weewuunya abantu bamala kufa dn ezigenda okudda nga bagamba oyo si mwana wa bmk oyo si mwana wa gundi oyo si mwana wa gundi naye gundi yali amuwadde obusika enyumba n'agitunda ebintu bino lwaki bijjawo bamaama baffe bakuuma ebyama bingi nnyo depending on the situation mwokulidde oyinza okukaka maama wo ndaga taata wange ndaga taata wange nagaba omusajja akuba wali engatto ekitaawo naye nali njagala osome nenkuwa bulunokke yes taking advantage tolwokuba bulunokaine bulunokaine example webake koneka katonda nampa omukisa nenebaka koneka miliyoni katonda nampa omukisa nenebakako nebebekulu nenebakakone n'abasajja senga abakazi baali basobolaku so wegendereze nnyo ngaomuntu ajja mu bulamu bwomuntu akola erinnya afuta yanzaalamu yagaana olabiryom lwaki ng'agaana lwayi batya okuwaayo abaana abo osenga oli celebulity amuyita nti mumpe kuba kwaba yeekutte aba yeekutte kyekyali kirwanyisa katisi wobeera n'omukazi ng'alina omwana ebbali w'amaka go osipendinga nnyo nga dani bano boyina eka woba oyina abaana bana nga babeera naawe naye nga waliwo omu abeera nennyina nga ye tebamukuwa ogenda olaba nga you spend a lot of money on one child dani bano abana bana bano okomawo n'enkoko ne chipisi neki ne balya embeera nga weegenze naye oli omu buli nnaku nnya mulwadde yasesema omusujja gumuyiseemu tujja weereza mutwalo oweereza eki etaano kati ogenda olaba nga omu oli asinga bano abaana abali awaka nogaa mmenyeka baleete oli naye yeegatte wano omukazi talikkiriza kuba oba omugjeeko enkoko ya bulidde yire okategedde kati ate kituuke mu uganda gye tutalina mateeka mukazi balina fiyo omwana wa mukazi abasajja bangi nnyo webabuuza abaana ba abali ebweru okubakuleetera awaka n'owooza olumu omusango ne gugwa n'okusigala nga bali bbali what is the cost akugamba singa mukama katonda nyamba ne bajja omukazi n'ayomba lumu ne biggwa omwana w'ebbali amenya oh, omukazi alimbira awo yobeere kadaama nga wamulekera omwana wamuleka eno nti wamulekera simanyi ayinza okkulimba ebintu bamukubye tayogera waliwo eyamulumye tuntunu yamufumise eriggwa yabadde asa ne bawayiriza ebintu ebyobulimba omuzadde taliba na mirembe aa ah, ah. people take advantage every now and then this is why abantu abakola erinnya babeera cautious anigwe weebaka naye eh. neba bruno kolo wayimba nnyo mukyaki nebbanga liyiseewo olabika guno ogubedo vanessa agufunye kati lwa biya tasika tebeebalirira n'alyalyalyalya buli wasanze n'amaliriza ng'akuze gafula nti gobeere ne bruno o oh, sia mukwano omwana muleete dna gikkirize tutegeere oba yekiggundu naye katonda kakuvaamu nga si dna si yeyo ojja tuwulira famire yaki ya brunoke pozi tulimu saumu tulinde saumu agwe yes kasitasa dna kuvaamu vanessa ensi kuwadde obuyinja buli omu ayogerera buluno bubi naye saba katonda ne dna ebeere nga eri mu fevayo kuba buluno buli kyakola ayina tmach dout naye akikola olwa big heart wabula ngaate wakusaba okole dna yandibadde yagikola eyekiyaye nagenda ne bamugjako natamye naye agezeza kuyita mu mitendera aleme kukuleka nga mama w'omwana oli munyiivu kuba yita kuyinaako buzibu and it describes you as a calm person naye wafuna akalenzi enugu ekaluma we muba mulaavu ng'okawa ebifaananyi bya bbuluno mbukamubula akameyiringi kamugjeko sente aa uh-uh, mukwano sigala na kalenziko bbuluno kete wategeera valu ye oba yakuzaalamu omwana omwana mutwale ku dna kuba waitobruno teyali boyfrendi aa naye wali random ng'ogaba masaagi mu maka g'abantu genda okole dna test tutegeere bulunokewa abaye taata w'omwana tujja kusalira keeke era erinnya lya kiggundu afune adde ku intaneti atunde afune obwambasada nga buliyera tokaabira tonakuwalira akivumenti za buliyera gwe just kola ekintu eki dna test olaba amaanyi getunateeka ku mutabaniwo naye kakutande nga siwuwe gwe beera suwa vanessa kuba ebintu byalinnye beera suwa ee <coughs> omanyi n'abakazi beewunza twabalabako wano nga yenna n'akaalamuka okutuuka omulaga nga bamuga naate dna eziraga omwana siwa josted nga yeekaalya <laughs> simanya yanebakako yali afaanana jestedi nanimba papo pate london london 24th june tuli mu regency hotel london papo pate london stand up tuli mu movement yakukola platform nene zaba musician nammwe abali e london ensibe yakonya ng'ate muyimba mufune we muyimbira kuba sirabangako kivulu london nga kitegesa abayimbi baayo mulinga abatekkiririzaamu si zamaani yazze eno nali ndowooza yavaako n'ebyokuyimba ng'ayinalaga bw'ati e london lwaki temukola sho nga yasiza nsi banaye ndaba si zamaani buli luyimba iti mafaranga hiti yagala munyarwanda hiti si aina hiti angela hiti sizamani wa hiti after hiti mwalimu mukola musho kati papo pate fe twakitegera mwe ina mwe nugu kuba mubera wa tulese movement enegatanga ngokuita sizamani tekisinzira ku promoter a ah, a ah. nga kisinziira ku papo party movement ng'etuuse mu london ng'eyingidde america ng'eri mu sweden cause we have a lot of talent mu europe tuyina talent